見たかおらおいバカ野郎おい顔じゃねえんだよおい若造二人えヒロム武士てめえらも一緒だおいこことなここが違うんだよおいあ好き放題やって最後は美味しいところを狙う見たか何も文句ねえだろ今日の試合おいみんなやってることは一緒だろ正々堂々だはいあこれだけぐっちゃぐちゃになっててもよ入ってる 試合権利最後まで守ってんだぜ俺たち、はい、こんなにクリーンなチャンピオンなかなかいないんじゃないのああ適当にレフェリーが見てねえからってタッチもしねえような他のどうしようもねえチャンピオンとは違うんだああ脳みその出来といろんなものが違うんだ特にあの若いの2人なんだおい 思ったほどじゃねえとは思ってたけどここまでと思わなかったぞまあ何も感じねえけどな今までここまで来るのにはいまあ要するにあ顔じゃねえんだよ <laughs> ああおいロスインゴの2人ヒロムお前のパワーボムだけだ今日のダメージはよあそれだけしかも試合権利のない俺に急にやってくるなんてひどいやつだ考えらんねえやああお前らはチャンピオンの器じゃない 俺たちがチャンピオンの器だからベルトが来たんだよく考えてみろお前俺のこと魚のふんだとか金魚のふんだとか言ったな金魚のふに負けた気持ちどうだよ結局 <laughs> 髪以下の価値観しかないよ菊さんはやってくれたやってくれたら鈴木が面白い面白いこんな興奮すんの久しぶりだよまた違った意味でな興奮するぜなあ 正々堂々じゃない正々堂々じゃない知らねえよスリーウェイなんてもともとルールのあってないようなもんだろなあ面白えよやつらの方が一枚打つなだったら 3K はもういらねえよなあ鈴木君俺たちとやろうぜタイトルマッチ楽しみで仕方ねえよ <laughs> 面白いもんもらったぜおい <laughs> おい金丸デスペラードてめえらやってくれたな今だけだよ今だけてめえらお前らベルト預かっとけよ俺とヒロムで奪ってやるから忘れんなよ I mean, let's talk about the incompetence of the referee, Kenta. I mean, <laughs> Desperado wasn't even legal. Desperado wasn't even the legal man. He sneaks in and he gets the one, two, three, what kind of bullshit is that? They should review the tape like in the NBA and go back and reverse that decision because as far as I'm concerned, Roppongi 3K are still your champions. You know what? I'm so sick and tired of suzuki Goon in general. suzuki Goon, you're unko. You're shit. You're unko. You need to go back to Pro Wrestling Noah. Just get the hell out of New Japan because the fans don't want you. The fans, they want Roppongi 3K. Hell, the fans will even settle for Hiromu and Bushi. That's fine. But I'm tired of it. Osaka was where it started. And now we're in Ota. It's just another chapter, but I think that it's time for us to take a break. Maybe regroup, resettle, because let me tell you something, Suzuki-gun. Revenge is a bitch. And before I was Kantoku, I was the Kuriyami, no trickster, okay? So I have, <laughs> you wanna play, you wanna play games? You wanna play sneaky style? Well, I'm the king of sneaky style. And Rapungi 3K, I'm gonna teach you guys a little something new. Add to your repertoire, okay? But in all, all in due time, okay? all in due time. Remember that, Suzuki Gun. And Hiromu and Bushi, when you ain't too fucking far away either, you're not, I ain't forgotten about you. おいおいだから言ったんだよおい鈴木軍はあうんこだってさあいつらクソだよクソおい納得いかないねああ全然納得いかないねもう一回だもう一回俺らに挑戦する。挑戦もう一回だ 3K で沈めてやるやあクソクソクソクソクソクソクソクソクソああいきなりいきなりだ目の前が真っ暗になっちゃったああ確かにベルトは失ったかもしんないよ取ったのはあの鈴木軍の2人あんな取り方であんな取り方でチャンピオンになってその先いいのかよお先真っ暗なのはおめえら2人なんじゃねえのかよおい あもう俺の目の前はもう真っ暗じゃないあもう先は見えてんだよあんな負け方で納得いくとか思うのかよあ前から前から前から鈴木君は大大大大大大大大大大嫌いなんだよああ俺がデビューした頃からずっとあの連中憎んでるからなそのうちそのうちだ 3K で顔面マットに打ちつけて スリーカウントだけじゃねえよああ欠場もさせてやる怪我させてよマジで狙ってやってるからこんなんで納得いくかお前必ず 3K 俺たちがベルトを取り返す Suzuki Goon are D players This is New Japan Pro Wrestling We are A players Roppongi 3K are A players Suzuki Goon they belong in some shit independent in the middle of Texas somewhere. That's where they fucking belong because they suck. They're unco, they're shit, and they need to get the hell out of New Japan. And eventually they will. Mark my words. Mark my words, revenge is a bitch.